Quan vam veure el vídeo de Genereix ens va agradar molt, que era com molt engrescador, és molt emocionant veure. Era una experiència de, de gent de base que, que lluitava per les, les seves, els seus drets. No? I ens va semblar que era un vídeo que explicava coses molt boniques, però que alhora tractava temes una mica complexos, no? Llavors, bueno, crec que, que era necessària aquesta guia per, per, per arribar una mica més enllà de tots els sentiments que desperta aquesta guia i, i poder reflexionar més enllà de les emocions, com bueno, que, que, quins, quins temes es tracten, que, quines, quines problemàtiques s'aixequen amb el vídeo. No? Permet treballar molt bé com, com la violència no és només el que entenem normalment per violència, que és més, potser més violència física, sinó que la violència té unes dimensions molt grans que està relacionada amb la pobresa, amb, no, amb la manca de desenvolupament o també amb la manca de, de, de, de llocs de participació. No? I crec que aquest documental permet treballar-ho molt bé i a més té la riquesa que prové de, del context d'Índia que és on va néixer la, la, la proposta no violenta. No? Llavors té com aquesta legitimitat afegida que, que per mi és molt interessant, que parla de temes que potser poden ser molt propers per nosaltres, perquè és com, com, com la gent pot fer canviar la seva vida, eh, però des d'un context molt llunyà, no? però que alhora té aquesta legitimitat que són ells els que, els que ho, van, ho van inventar en el seu moment i que segueixen per aquesta via. No? i explica com la no violència que va néixer a la Índia eh, pot ser una eina de participació i ho lliga tot amb, com amb la responsabilitat personal de, de, de participar en la vida democràtica, de ser un agent actiu i, i de canviar les coses, de fer unes societats menys violentes i més justes per tothom. La guia s'estructura en quatre temes, comença reflexionant sobre la violència i com la violència s'ha definit de forma àmplia i relaciona la violència amb pobresa, també. Eh, després reflexiona en concret sobre la violència relacionada amb les terres, que és el segon tema, com, com la manca d'accés a les terres eh, és també una forma de, de violència estructural i pot portar al conflicte si no es distribueixen bé i, la, i els dos següents temes són ja més en, en, en positiu i en propositiu i treballen la no violència, com, com va néixer tota aquesta estratègia no violenta per transformar la societat a la Índia, quina és la filosofia que hi ha al darrere, i l'últim tema, el quart tema, parla de, de la responsabilitat com a ciutadans en fer canviar les coses i la, les, el concepte de, de democràcia participativa i de i d'implicació de la societat civil en el canvi. Dirigit a tant a educació formal com no formal, potser el més està més pensat per, per ciències socials a l'educació formal, però, però pot ser, crec que és molt, molt adequat també en àmbits com moviments de llebre o, o centres cívics o altres institucions educatives. Bueno, està pensat perquè sí, a partir de primer d'ESO, però hi ha activitats de diferents nivells també, vull dir que donaria fins i tot fins que a un nivell universitari es pogués aplicar alguna... Eh, la, la reflexió en segur i més d'una activitat també. La guia s'ha fet pensant en, en les competències bàsiques. Mm? Eh, ara, el, bueno, des de fa un temps la, el Departament d'Educació està, està promovent que es treballi no només contingut, sinó també això, habilitats, procediments, actituds, i està pensada d'aquesta manera, perquè no només treballa els continguts que hem dit, sinó que també treballa eh, habilitats com reconèixer diferents violències, com saber prendre decisions, saber implicar-te en la societat, saber reconèixer que és un conflicte i, i també intenta mm, com promoure unes actituds també, no? No és, no és només aprendre a fer coses, tenir unes habilitats, sinó crear un ciutadà compromès amb la societat i que canvi les coses. No? I tot, tot això està recollit per les competències bàsiques. treballem amb el que diem metodologia socioafectiva, que vol dir que treballes a partir de l'emoció per arribar a la reflexió i les propostes d'acció. I això vol dir que, que les metodologies que fem servir són molt actives i participatives, però també això, que et permeten treballar eh, sentiments i emocions i, i també reflexió i, i acció, però bueno, ens agrada destacar això, que, que, que és una, una, una forma de fer, d'aprendre, molt lúdica i que per això, per això creiem que pot servir en diferents àmbits. No? clar, per mi personalment m'ha portat molt incidir en, en la societat, no? incidir amb, el meu, amb la meva parceleta i crec que, crec que és algo que, que aporta molt a la gent en general, que el fet de, de poder decidir sobre les seves coses i no pensar que hi ha altra gent que decideix sobre tu i pren decisions de coses sobre la teva pròpia vida, el fet de, de pensar que tu pots canviar això, que tu, tu pots controlar el que té a veure amb tu, és molt important.